Hey, сами sisters! И уже давно наступило лето. Сегодня мы первый раз купались в речке. И по этому поводу мы решили вас снять «Лето. ожидания против реальности». Поехали! Yeah, yeah. Блин, чего-то холодно как-то. Реально. Вот раньше я любила лето, потому что было жарко. Да, теперь понимаю, что в каждых странах лето по-разному. Теперь я люблю не лето, а деньги. Drink, Мы такие красивые. Ага. Мы вас любим. Мы вас всех любим. Спасибо, что вы нас цените. Спасибо, что вы с нами. А почему, почему никого, никого нет? нет? Мы что, для муравьева наряжались? Ага. those red bottom heels When she back it up, put it in a snapback When she drop it low, put it back on swallow Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать. О, Виталька. Лёш, слушай, может я домой пойду, а? Two hours later. Ты что-то сказала? Да я уже забыла, ничего. Two hours later. А, ну ладно. Оу. Ой, какие вы прикольные. Мурашечки милые. что это такое? А, муравей. Всем пока! Подписывайтесь, ставьте лайки и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видео. Мы вас любим!